yaani nilivyomwona tu Neema siku hiyo, kwa kweli nilitokea kumpenda. Kumbe mimi sikujua mtu ana nia gani na mimi. Hey, eh, kila nikiangalia pembeni macho kwangu anajua mimi napenda pilau. boma watu, jenga boma watu kama mimi najenga eh. naitwa Neema Kefas, ni mzaliwa wa Arusha Lemara. Kwenye familia yetu tumezaliwa watoto sita na wote tuko hai, na mimi ni mtoto wa mwisho katika familia yetu. Ah, nilikuwa nongo tu <laughs> mimi ni Shedraki, mtoto wa Julius, mjomba. Yani hiyo mjomba ni jina maarufu, ni kama aka ya baba yangu unaweza ukatafuta Julius Msama na usipate, lakini ukisema Julius mjomba, yani inafika mahali husika. Nikisema vigezo namaanisha kana kwamba mapenzi ya dhati. yeah, mara ya kwanza kabisa nilikutana naye hospitali Selia, tukaa tuko tuko kwenye foleni pale, iko mbele, niko nyuma. Basi katika ile stori moja mbili tatu ah, tukajikuta tunaongea tu, sinafahamu hili, tunaongea ongea ongea. Sasa bahati nzuri ile kufahamishana, umetoka wapi? Ah, mwenzangu naishi Yengo, ah, bora mi naishi nanii nani ile mara hapo Sinoni, akanielewesha njia ya mtoni kishuka kuingia Ah, nikamwambia basi bado ni majirani tu kabisa. Basi ndo stori zikaendelea kunoga. amne unaweza ukawa na mtu kwenye mahusiano asikuonyeshe mapenzi ile yani inavyotakiwa kuwa. Hawa watu malengo yao ni yapi? Wanataka kuelekea wapi? Mwingine anakumaanishia tu nakupenda, nakupenda ili kukuchezea. Baadaye nikamwambia basi, naomba namba ya simu, tutatafutana vizuri tuongee zaidi. Ah, basi tumekaakaa muda kidogo, akaanza kuchati chati naye tu salam salam nini za hapa na pale. Basi mwisho wa siku mi moyo wangu ukaendelea ku, kuwa in deep. Yeye alichomaanisha kwanza upendo, upendo wa dhati kwangu alivyomaanisha upendo wa dhati, na mimi pia nikamwelewa kweli, huyu mtu ananipenda kwa dhati, kwa hili, kwa zuri, kwa baya. Nikifanya kosa baya ananielekeza, umekosea hapa, mimi sipendi hiyo hivyo. Kaendelea kumpenda kumpenda, mwisho wa siku tumeendaenda endaenda, tukaja kama kupotezeana fulani hivi kwa ile salamu za mbalimbali na nini na nini. Mara siku moja tulikuwa tuko kwenye pati ya rafiki yetu mmoja ambayo tunafanya naye kazi, anaitwa Petro. Tukaja tukakutana tena, tukakutana tena ah, alafu yuko na mfanyakazi ambayo ni wakwetu, rafiki yake anaitwa Levina. Ah, ndo nikamwambia ah, unafahamiana na huyu, unafahamiana na huyu sasa na akawa anashangaa mnafahamiana? Eh, tunafahamiana, ni rafiki yangu, rafiki yangu. Basi siku nakumbuka nilimpeleka mpaka nyumbani, maana pati iliisha usiku na tulikuwa na watu wengi wengi, nilikuwa niko na Noa. Nikasema sasa na yeye hatuwezi kumwacha, nikampeleka mpaka kwa ule usiku tukiwa na watu wengine wengine. Basi nivorudi ndo sasa ndo mambo yakaanza ku kupamba moto. Twende kwetu mbele ya wazazi wangu wakajue, na baada ya hapo akasema sawa, nipo tayari. Ndo hapo nikamwona ni mwanaume shujaa huyu na nanipenda kwa dhati. Mwisho wa siku nikamwambia nampenda japokuwa ilikuwa ni ngumu sana kunielewa nini na nini na nini, lakini niliendelea kumbembeleza, mwambie hisia zangu nini. Basi mwisho wa siku Mungu akaweka mkono, akakubali. Basi akaniambia basi, kama amekubali tuanze kufata process. Na lengo lake hakuwa anataka kunichezea ama kunilagai mimi yeah. Yani kipindi akati nakutana na Neema nilikuwa niko kipindi yani nikisema single ni cha single kweli, kwa sababu nilikuwa na mtu kweli, na huyo mtu ilikuwa yani, kuna maisha fulani mtu anayapitia yakwaga ni magumu kidogo, na kuna maisha mtu anayapitia yanakwaga ni mazuri kidogo. Sasa wakati niko na yule mtu ambaye nimeachana naye, nilikuwa katika maisha mengine kitofauti kidogo baada ya kuja kurudi kwenye hard time ah, alinishauri vitu ambavyo sikuvipenda kabisa. Shedaki, mimi nilikuwa nimekaa benchi ya kwanza, yeye akawa amekaa benchi ya pili nyuma yangu. Kumbe mimi sikujua mtu ana gani na mimi. e, kila nikiangalia pembeni macho kwangu <laughs> basi iliyofikia hatua kuitwa mimi kwenda kwa daktari. Naona alinisubiria kwa hamu nitoke ili anifuate. Basi nilivyotoka tu hivi kweli, akaniambia dada, naomba samani. Akanisimamisha basi, akaniuliza naitwa nani? Kaambia naitwa Neema. Kaniambia okay, unaishi wapi? Kaambia naishi Lemara. Basi akaamua kuchukua, akaniambia naomba basi tuwe marafiki. Nikamwambia okay, isiyo shida. Akaniambia basi tupeane namba ili tuweze kuwasiliana, kusalimiana, kutakiana hai tu <laughs> basi <laughs> nikachukua namba, akachukua namba mawasiliano yakawa yanaendelea hivyo. Naambia sasa tunakaribia hata kuwa mke na mume, haya maisha yataenda vipi? Nikamwambia Mungu, kama umeamua kweli, Mungu mwenyewe atafanya. Basi mwisho wa siku naona akakata mwenyewe mguu, ukimpigia simu anakukrashi, saa nyingine niko bize, niko nini, niko nini, niko nini. Ah, basi nikasema Mungu mwenyewe ndiye anayejua. Mm, ndo ilikuwa mwisho wetu hapo basi. Kwa hiyo nilivyokuwa nampata Neema, kwa hiyo nilikuwa niko single kweli. Mm. Sikujua nataka nini, ila kwa hisia ya kibinadamu lazima ujue eh, lengo la huyu mtu, ila sikuikazia, sikuiwekea maanani. Ah, hapo palikuwa hapana mtu wakati huo, na mahusiano ya Neema kulegalega, hatukulega kimahusiano toka tumekubaliana, ni sisi ni wapenzi hatukulega tena, lakini tulivyokuwa marafiki ndo tulikuwa tunalega. Mwisho kuna siku unaweza ukamtumia meseji ukakata wiki, ndo ukachat naye, siku ingine ukampigia ukafanya nini. Eh, ndo hivyo ndo alivyolegalega. Kwa kweli Shedraki mwanaume mpole, yaani kwa ninavyoelewa zaidi pia ni mchia Mungu yeah. Yaani mi naweza kusema mapenzi ni vitu automatical vikitokea vinatokea kweli. Yaani nilivyomwona tu Neema siku siku hiyo, kwa kweli nilitokea kumpenda, japokuwa nilianza kuwa kama rafiki, lakini moyo wangu unaniambia sema kitu, yaani moyo unanisukuma sema kitu. Sasa nikasema ah, atakuwa unajua, nilijifikiria kwanza atanionaje, na nilimwambia tu tutakuwa marafiki na nini na nini lakini kasema mwisho wa siku mimi ni mwanaume na nahitaji mwanamke. Nikificha maradhi, kifo kitaniumbua. Nikasema anyway, wacha nitupe karata yangu. Nikatupa karata yangu, japokuwa ilisuasua, ilifanya nini, fanya nini, mwisho wa siku ndo hivyo tena, mambo yakaa mazuri. Shedaki apendi dharau, anapenda sana upendo, upendo wa dhati. Ndio anapenda kudekezwa kama mtoto yeah. Kwanza kabisa ni, yani nimetokea kubadilisha maisha kwa namna moja au nyingine, yani nimekuwa naishi maisha ya kitofauti kidogo, yani yale maisha ya kinaninani ya nyuma yale yameisha yote na pili ni mtu ambaye alikuwa ana, anapenda kunijali, maana nifikiria mtu ambaye anakufuatilia una nini, unafanya nini, una nini, ni mtu ambaye anakujali na ni mtu anayependa maendeleo zaidi. Kweli ukimuuza anakuwa na asira kali sana. E, na mimi mwenyewe nataka najikwepa ku, kwa kumkasirisha ili asiwe na asira, asira mi kwanza apendi nikichelewa kurudi nyumbani cha kwanza japokuwa tukuwa tuishi lakini akikupigia simu ba ukawambia labda niko mahali fulani anachukia apendi kabisa hicho kitu lakini kulingana na aina za kazi tunazofanya na nini na nini basi inatokea saa nyingine neema ni mtoto ambayo kabisa yeye kukaa kwake mchana ni yuko vizuri sana, lakini usiku usiyokaa mbali, ni muoga, ni muoga. Yaani tukitoka kidogo tuchelewe, ifike saa moja, tunakuta amefunga milango yote. Hapo ndio mtoto yani anatunyima hata, yani atusibutu kukaa nje kwa muda bila wai nyumbani, kwa sababu tamkuta amefunga mlango anakaa, lakini sio kulala, anafunga mlango alafu anakaa. Ninapotaka kumfurahisha Shedrack wakati amekasirika, naweza nikampigia simu, nampigia simu, namuuliza uko wapi baba, yaani vile tu uko wapi baba, natamani nikuone yeye ataniambia ah, wapi mimi ushaniuzi sijui na nini. Naambia hapana, uko wapi? Nataka nikuone. Ah, nipo kazini. Kama basi, namnyamazisha kwa hilo, namwambia basi uko poa. Akaniambia niko poa, naomba nisamehe kama nimeteleza, naomba nisamehe nilipokukosea. Sasa ananiambia aya, kuwa na amani, mke wangu mtarajia. Hivyo. Ah, cha yani cha kwanza ana sio kama achukie, anachukia na anakasirika na kasirika, asubuhi tu utaona meseji yake <laughs> kuna, kuna meseji za akiwa nomo utaziona, ah, hii meseji kweli nitumiwa na mpenzi wangu, lakini hii <laughs> ya leo inakuwa kavu kavu. Kuna vitu ambavyo amenizoesha kuniita na nini na nini. Sasa ukiangalia ile message tukaisoma asubuhi, labda umeamkaje, <laughs> unajua ah, leo yangu ngumu <laughs> kwa hiyo lazima nitafute namna, nipate muda nimpigie simu nimwambie, bana mama, jana ilikuwa ni moja mbili tatu hivi na hivi, naomba tuyamalize yaisha. Ah baba, usirudie. Ndo hivi ameisha. Ni mwepesi sana kusamehe. Kwanza nema toni ng'ororila sikiliza maneno mnamwambia wewe. Nenda kaa, penda watu. Kama nakwenda kukuta watu, kama nakuta watoto, penda. Kama nakuta baba, penda. Hapana kwenda kuangaika na na watu na kuja kutanganisha nyinyi. Nenda kaa kama mtu na alafu Mungu nasaidia mimi mpaka mimi mpaka mimi nakuja kwako kuangalia. Mungu nasimamisha mimi mpaka nakuja hata kuangalia bibi yako, kama nafua nguo saidia bwanako, kama nakuja pokea, kama bwana ilikuwa napendana penda bwanako kama navyotaka, penda mtoto nakuta huko, penda ndio mimi namwambia, mimi ni koko, mimi ni koko, namwambia sawasawa nenda sikiliza maneno na anamwambia wewe, sio kama nakwenda alafu ile maneno mimi namwambia wewe natuba. Okoba bwana yako kama navyo, okoba mtoto nakuta hapo nyumbani ya watu, penda penda watu ya jirani hapo, hapana sikiliza maneno ya watu. Ndio mimi nakupa wewe hiyo hiyo hiyo hiyo jusi e, nakupa we hiyo jusi e, nenda kaa sawasawa, jenga boma watu, jenga boma watu kama mimi najenga e. Shetek, mara nyingi naona napendelea mpira sana, na pia mara nyingi kusoma gazeti magazeti mm. Unajua uchumba mia, kwa muda mwingi unakuaga sio mzuri, na mtu kama umeamua kutafuta mtu unasema ni mke, lazima uende front. Kwa hiyo ukitokeza umetokeza kabisa mm. Kwa hiyo iye haikunilazimisha yeye, yani kitu kimetokea automatical. Sasa tuishi tuishi kwa shida na raha, kwa hali yoyote, basi tuende tuishi. Sio mara nyingi, sio mara nyingi, na pia sio mara chache, dogo tu e. Na waga sisi tukiuziana tunafurahishana tu dakika Neo mara nyingi anapenda kula chips, mayai na mishikaki, alafu saa nyingine anapenda kula samaki na nyama. Sana sana nyama za mbuzi anapenda pia sana. Kwake ni pilau sana, vyakula vyote kama maharage, nyama sana, samaki. Tuliendelea na research nini, ndo mpaka na sasa tukaamua kupelekana kwa wazazi hatimaye ndo kama hivi tunaelekea katika ndoa yetu. Napotoka na mpenzi wangu, napata lunch au dina pamoja, inakuwa ninakuwa ya ndani yake kidogo, kulingana na ukaa mwenyewe ukapata lunch, hapana, au ile chakula yani karibu tule ile ya kwenye simu inakuwa hapana. Sasa hiyo ni ana kwa ana, mnapiga msosi nini, mnaenjoy. Mimi hapa ndo nilimlazimisha Shedrack tuende kwa wazazi, kwa sababu mimi mwenyewe sipendi mwanaume mwongo katika maisha yangu. Ndipo nikamwambia kama uko kweli na upo serious, naomba tuende kwa wazazi wangu. Mtu wa kwanza kabisa ni ndugu yangu mmoja anaitwa Ezekiel Richard, ndo mtu wa kwanza kabisa kumwona Neema, na tulikuwa tunaishi tofauti ila nilikuwa na Neema kwenye gari. Kwa hiyo nilivyofika mahali pa kukutana na ule mtu nilikuwa na Neema, tulivyoshuka pale tukamsogeza pembeni, tukaongea ishu zetu, tulivyomaliza ndo tukamleta pale, nikawambia jamani, huyu ndio shemeji yako. anaitwa Shedrack Onesimo Mabena, ni bosi wake Shedi, na Shedi nimefanya naye kazi kwa kipindi kirefu sana, na toka amefanya kazi kwangu amekuwa ni kijana mwaminifu kwa muda mrefu, na baada ya kuona amefanya kazi muda mrefu nikaona ni kijana ambaye hajaoa ni, nikaona ni vyema nimshauri ili aweze kuoa. Baada ya kumshauri basi kuna siku akaja akanifata ofisini akaniambia, bosi wangu, nimepata mwenzangu. Baada ya kunieleza vile, nikamwambia mwenzako umempata ni wa kabila gani? Akanieleza, na baada ya kunieleza nikamwambia ni vizuri. Baada ya hapo basi mipango ikaanza ya kuweza kufanikisha jambo lake. Hapana, hakulazimishwa kwa sababu asinge nitamkia kuwa muda huo huo, ah, sawa, niko tayari. Angeniambia mbo, ngoja nifikiri. Asingekuwa tayari, asingeniambia ngoja. Ah, kwanza walifurahi kwa sababu wanasema kwamba tradition zetu sisi Wagogo na Wamasai zinakaribia kuendana, kwa hiyo mtoto wetu hajaenda mbali kivile. Mm, kwa hiyo walifurahi sana na nilipokelewa vizuri sana, sikutegemea kitu kama hicho. ah. Hapana, sio kweli. Unavyosema Wamasai wapende kuolewa na makabila mengine au kuoa makabila mengine, hilo nalikataa. Labda huko vijijini. mm Mimi kwanza namchukulia mwanamke kama mtoto. Mwanamke ni mtoto, saa yoyote anaweza akabadilika. Mnaweza mkawa mnacheka hivi, lakini dakika mbili ameshakasirika, mmeshachukizana. Kwa hiyo akikasirika huwa akinikasirisha huwa na msamehe tu, kwa sababu naelewa na pia naangalia tu kosa zaidi. Unajua kuna vitu vingine huwezi kucomplain sana, unajua ah, hii ni misunderstanding tu imetokea, kwa hiyo vinaishia tu hapo hapo. Nikamshauri kwamba ni vizuri uh, aweze kumwona mchungaji wake ambaye ni mzazi wake wa kiroho mchungaji wake akamshauri, na baada ya kumshauri basi mambo yakaendelea mpaka ilipofikia hivi leo. Hivyo unavyosema Masai ya akiolewa au akioa lazima aende na tamaduni yake, hiyo sio kweli. Mm. wangu mtarajiwa Shedraki ni mgogo. Mm. Naomba tu tuishi naye kwa amani na upendo, tujenge familia bora. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa James Sanyagalo. Uh, ni kaka wa Shedrack Julius Athumani msamana Kwa sasa familia imenipa majukumu ya kuwa baba wa kijana. Nashukuru Mungu sana kwa sababu nimepata neema ya kumfahamu Shedraki kwa miaka mingi sana. Shedraki maisha yake yote na baba yake alipokuwa hai na mama yake, kwa sababu naposema hivi sasa, Shedraki mama yake na baba yake wote walishatangulia. Kwa hiyo amebakia ni kijana ambaye sasa amekuwa mikononi mwetu, lakini namshukuru Mungu sana kwa sababu mausia ambayo wazazi wetu, mausia ambayo aliyatoa baba mzee Julius alimaarufu mzee Mjomba kija hapa mjini Arusha na hasa kwa upande wa kanisa la Anglikana Tanzania, ukisema mzee Mjomba, kila mtu anaweza kuwa anamfahamu kwa sababu Mungu alimtumia kutumika katika kazi ya Mungu kwa upana sana katika Dayosisi ya Mount Kilimanjaro. Kwa hiyo ninachofurahi kusema kwamba leo Shedrack katika yale malezi, katika ile hali ya kusikiliza wazazi wake wakiwa hai, alipata vitu vya msingi sana kutoka kwa mzee Julius, na hatimaye sasa leo tunaweza kukaa tukamshukuru Mungu tukashangilia harusi kubwa kwa kiwango hiki, kwa sababu alisikiliza mahusia ambayo baba yake alikuwa akitoa, na hasa eh, kwa upande wa malezi, na sina shaka kabisa kwa mahusia yale, kwa malezi yale ya kumtegemea Mungu, sina shaka kabisa Neema binti yetu atakapokwenda kukaa na Shedrak, kwa sababu Shedrak alikuwa mtiifu katika masikio ya rohoni lakini masikio ya nyama akasikiliza, na hatimaye leo amekuwa kijana mzuri na ametupa heshima kubwa sana katika familia yetu. Hicho ndio ambacho nakiona Neema anakwenda kupata maisha fulani, kwa sababu amepata mtu stahili ambaye alipita katika malezi mazuri, ambaye amefika mahali akatengenezwa na Mungu mwenyewe kwanza, lakini pia na wazazi, na ukampata kijana ambaye anaweza kuwa uh, sehemu ya maisha, lakini sehemu ya kuwa katika familia iliyo bora zaidi. sijawahi kwenda kwake. Kwanzia Shedaki aende kujitambulisha kwetu, sijawahi kwenda kwake na hajawahi mwenyewe kuniambia njoo nyumbani. Hapana, kutokana na ubizi wa kazi zake, pia kusafiri mm. Kwanza mimi niseme kiukweli mimi sijamchukulia Neema kama mtaji, nimchukulia Neema kama mke. Kwa hiyo chochote kitakachotokea huko mbele, Mungu akitubariki kukifanya na akiwa na talenti nacho, tutajaribu tukifanye ili tusonge katika kipato, lakini ukisema kwa future nitakuwa nimeoa biashara, sijaoa mke. Unaona, nimeoa mke si, nategemea mimi ndo nimsaidie ili avuke malengo yake na yeye apambane, tusaidiane ili tuvuke malengo yetu. na napafahamu ni pale, lakini hata ukiniambia uko ndani pamekaaje, siwezi tambua, siwezi tambua. Hajaifika Ah, nilipotaka kumfahamu Shedrack kiundani zaidi nilitumia akili yangu ya kuzaliwa kamtafuta mtu mmoja tu, najua huyu mtu kweli atanieleza ukweli wa Shedraki hadi navyotakiwa. Mm. Chakula chake nimekula na, lakini nimekula kwao saa nyingine mm. Kwa kweli huyo mwanaume nilimfuata kun kuni ambia ukweli wa ndani kuhusu Shedrack. Naamini hajanidanganya. Sikumalizia hapo, sikuishia kwa huyo huyo, nilimfuata mwingine. ndio yeye, yeah, yeah. Maana unajua sasa ananiambia sasa napika, ananiambia leo takuja, leo tuna issue ya kuja kuongelea kwenye familia, kwa hiyo lazima aniandalie kama ilinionje mkono wake? Uh, Shedrack ni kijana mmoja naweza kusema ambaye ana vipawa vingi sana katika maisha yake, na katika ulimwengu wa sasa hivi watu wanasema ni mtu wa kujiongeza, mtu wa kujiongeza, Ukiangalia maisha ya Shedraki tangu pale ambapo wazazi waliondoka, na ukishaondokewa siku zote na baba na mama, tayari unaitwa yatima, jina ambalo hukuwa nalo katika maisha, lakini nguvu ya ziada kwanza kumtegemea Mungu, lakini nguvu ya ziada katika kufanya mambo inatakiwa ichukue hatua. Shedrack amekuwa mbunifu, Shedrack amekuwa mtu wa kufanya kazi kwa bidii sana. Hata ukimweka pale, atataka afanye hivi, atataka afanye hivi, atataka afanye hivi. Ni mtu wa kuthubutu katika maisha yake. Hicho ndio ambacho sasa kimemfikisha hapo alipo, kwa sababu kazi za mikono, kazi za kutumia akili, kazi ambazo zinahitaji ustadi fulani, kwa Shedrack utazipata. Neno langu kubwa kwa Shedraki, namwahidi kuwa nitampenda, nitamheshimu na pia nitamtunza kama mama mwenye nyumba au mume wangu. Napenda pilau na anapenda sana kupika na anajua kupika pilau. Pilau yake ni matata sana. Takapoenda kukutana na mashangazi zake huko sababu nitakutana na dada zake, mama wadogo. Naambia nimefurahi sana kumpata mwanaume wangu huyu ambaye kwa sasa tumeshaingia kwenye ndoa, na waidi nitampenda kwa lolote lile. hmm. <laughs> Neema anachonisababisha nicheke hasa pale anapokuja kula miogo. Anapendelea sana miogo kweli na pilipili. Kiukweli ananifurahishaga sana pale anapokuja, ana vituko vituko vyake, anachekesha watu. Kwa hiyo kiukweli tutamkumbuka sana, na pia ametuachia upweke tu wa kiaina yake. Tampikia spageti za nyama, maana mi ni fundi sana hicho chakula. Hapana, zaidi nitampenda milele. Lazima akipende. Nikimpikia mimi au nikampikia ugali dagaa, pia lazima apende. Hata kama alagi atakula tu, kwa sababu kinapikwa na mtaalamu. <laughs> Napenda familia yao alafu Neema nampenda pia, yaani sina zaidi ya kusema neno zaidi, nampenda Neema. Yaani mi nikitokea siku ya Jumamosi akatokea mtu anasema yeye ndo kwake, kwanza minaona atapigwa na jamii, <laughs> cha kwanza hadi mchungaji <laughs> kwa sababu kwenye makanisa kuna ratiba za kutangaza ndoa siku tatu nani, siku tatu kwa wiki tatu. hasa maana yake ikitokea siku kama hiyo itakuwa ni mtu amekuja kuvuruga, kwa lazima hata na mimi nitamkamata tu jamaa <laughs> naweza kakachimbika haki ya Mungu. Uh, nichukue nafasi kushukuru watu wote wa familia yetu, upande wa familia ya Julius Athmani Msamana, lakini kwa upande pia wa familia zote ambazo zimeweka nguvu ya pamoja kwa ajili ya kuchukua hili jambo, nguvu ya maombi, nguvu ya kile ambacho pia wamethubutu kutoa katika mifuko yao, lakini bila kusahau familia, umati mkubwa wa watu ambao wamekuja leo kwa ajili ya sherehe hii kubwa kabisa. Ndugu na jamaa, unaweza ukawa na familia ya kuzaliwa na mtu, lakini asifanye vizuri kama marafiki, ndugu na jamaa na watu wote ambao wamekusanyika hapa. Hiyo ni kuonyesha upendo gani, jinsi gani upendo ulivyo mkubwa kwa ajili ya Shedraki. Lakini pia ni shukuru familia ya Mabena. Shukuru familia ya Mabena imekuwa na mchango mkubwa sana katika malezi ya, ya Shedraki na wamefanya mambo makubwa sana katika maisha ya Shedrack. na sisi kama familia tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao, na Mungu aendelee kuwatunza na kuwapa afya njema, na pale walipopunguza Mungu akaendelee kuwajazia, na tunashukuru sana kwa ajili ya uwepo wa kila mtu katika hii shughuli ya, ya, ya harusi ya kijana wetu Shedrack. siku hiyo kwa kweli nilitokea kumpenda. Kumbe mimi sikujua mtu anania gani na mimi e, kila nikiangalia pembeni macho kwangu anajua mimi napenda pilau. Yanga boma watu, Yanga boma watu kama mimi najenga eh.